Mico, vente, vente. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Ay, qué guapo. Ay, qué guapo. Vamos, vamos, vamos, vamos. <laughs> ¿Mico? Te quedas ahí, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.